Meine Damen, meine Damen, meine Damen, meine Damen und Herren und Herren, guten Abend. Das sechste das Zürcher Frühlingsfest, wird aufgrund des Coronavirus abgesagt. Wir sind jetzt live mit unserem Südostasien-Korrespondent verbunden. Er ist für Sie in Kalau auf dem sechseleute wo der Böck angezündet wird. Wie kam es dazu? Ja, herzlichen Dank, Katja. Nun, aufgrund der aktuellen Gesundheitslage in der Schweiz haben die Zürcher Zünfte zusammen mit Zürich Tourismus eine Lösung für den virtuellen Ersatz des Sechserleuten gesucht. Es freut mich mega, euch heute dürfen auf den virtuellen Sechserleuten-Umzug 2020 mitnehmen. Während der virtuelle Umzug in Zürich stattfindet, wurde man für die Böckverbrennung mit dem äußerst flexiblen Tourismusverband von Kalao in Myanmar einig. Die Böckverbrennung findet dieses Jahr daher hier statt und wird jetzt live von hier übertragen. Schauen wir doch einmal auf den Platz. Pünktlich um 18 Uhr wird hier der große Reisekaufen angezündet. Seit gestern liefen hier die Vorbereitungen auf Hochtouren. Auf dem von der Regierung zur Verfügung gestellten Gelände wurde der Reisighaufen errichtet. Um die vorherrschende Waldrodung hier in Myanmar nicht zu verstärken, wurden vorwiegend lokal wachsende Unkrautstauden aufgetürmt. Und was meint die Lokalbevölkerung dazu? Nun, aufgrund der aktuellen Gesundheitslage konnte ich leider mit niemandem direkt sprechen. Doch per Telefon wurde mir vom Chef der Gemeinde hier in Kalau versichert, dass die Lokalbevölkerung kein Problem mit einem kleinen oder größeren Feuer hat. Und das glaube ich auch, denn hier ist das Verbrennen von diesem und jenem im Hinterhof ganz gang und gäbe. Auf Wunsch der Zürcher Zünfte wurde für das Feuerspektakel jedoch ein Gelände gewählt, welches den höchsten Sicherheitsstandards genügt. Ein hoher Sicherheitszaun hindert fremde Zünfte daran, um den Böck zu reiten. Das Reiten um den Böck ist dieses Jahr nur im Böck Ritter Challenge möglich. Dieses Videospiel wurde gestern exklusiv von den Zürcher Zünften an ihre Mitglieder verschenkt. Der Tourismusverband von Kalau hat den Böck bei einer gestrandeten, kunstschaffenden Touristin in Auftrag gegeben. Sie hat in 50 Minuten akribischer Feinstarbeit aus lokalen Ressourcen des Recycling-Containers eine wunderschöne Ersatzfigur erstellt. Im Sinne der Kunstfreiheit hat sie den Böck dieses Jahr in der Gestalt eines kaltblütigen Schweines im Anzug gestaltet. Nun, der Böck brannte in einer Rekordzeit von 5 Minuten und verlor den Kopf bereits nach 5 Minuten und 12 Sekunden. Der bekannte Klimawissenschaftler der ETH Zürich twitterte, der Böck habe wohl einen Hinweis darauf geben wollen, dass es 5 vor 12 sei, endlich etwas gegen die Klimaerwärmung zu tun. Der Sommer wird also demnach bestimmt sehr heiß. Vielen Dank an unseren Südostasien-Korrespondenten aus Kalau. Das war's, meine Damen und Herren, für heute. Alles Weitere zu Corona sehen Sie heute in der Hauptausgabe der Tagesschau um 19.30 Uhr. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen und auf Wiedersehen.